son de Marrocos, de unha pequena cidade chamada Alcalá. Eh, no meu tempo libre gustame ler, estar co, coa miña familia e sair, sair a camiñar ou a natureza. Eh, non, nunca traballei, e, pero estou pensando cando acabe co, co bacharelato comezar a traballar. Eh, eu primeiro saquei a ESO neste centro y luego por problemas familiares tienen que volver a Marruecos y eh, retomar los estudios. Pero allí costó mucho porque llevo bastante tiempo aquí en Galicia y volver a empezar y volver a, estudiar allí costó mucho. Entonces decidí volver aquí para sacarlo, sacarlo en Lugo porque era más fácil para mí. Pero me gustaría tener, tener eh, la opción de que o bachillerato sea de, de, de abrir todos los días, porque, por ejemplo las lenguas costan máis e y con 45 minutos no es suficiente para, para prepararlo. Pensar que después de sacar o título de bachillerato tener, ter máis, máis posibilidades no, no, no traballo, no buscar trabajo, e eh, hacer un ciclo de grado superior que de limpieza bucodental y que besura. Isto sí, porque por si no que, que mayor de edad no podrá ir a un instituto porque ya no han tenido para, para acceder un curso, pero aquí ten toda posibilidad y e, dos días a semana, con lo cual puede prepararlo en casa y trabajar al mismo tiempo y ir a presentarse los exámenes.